okay yeah liyakhanya mbuyile ne ungekhona izolo okay mamelani ke sizawo kwenza la mdlalo wethu uzawumamela mna ndizawubiza igama uza ndiqhwabela kancinci uba uziva izandi ezingaphi phaa kwelaa gama ne masiqale ngelula umama umama uzaphaka umsiminwe ke ngokuba uqhwabeka ngaphi uqhwabeka ngaphi good abanye balinde ujonga kwabanye umama eke qhobeka ngaphi kathathu masimqhobeleni masiqhobeni umama phinda very good masiqhwabe good okay ndizawubiza igama elingathi lideke edamini edamini ngathi mbone good good good ha-a sujonga kwabanye sujonga kwabanye okay beka isandla phantsi zawukhawulezisa ke ngoku ufikile ha-a sukhawulezisa ufikile good good good ekathi mbona yenza phinda uqhwabe shet okay zingaphi ke ngoku ezazanto zivayo ba kwela gama ngawuphinde uqhwabe Sibani. Zingaphi? Zingaphi ke ngoku? Zingaphi? Oh, kanibethe. Very good. Okay. Lidada. Noma uchitha ixesha elincinci, kodwa funeke baqhele ukujonga aba nobumba nala malungu nala magama.